солтүстік қазақстан облысында 800 литрге жоқ заңсыз алкоголь тәркіленді жергілікті полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері петропавл қаласындағы гараж кооперативтерінің бірінен контрафакт өнімдерінің қоймасын анықтады олар 740 литр спирт пен елу литр коньяк 158 5 литрлік ыдыс сонымен қатар акциз маркасынсыз 22369 қорап темекі тәркіледі бұл ірі көлемге жатады тексеріс барысында заңсыз тауардың иесі анықталды жиналған материалдар процессуалдық шешім шығару үшін экономикалық тергеу департаментіне тапсырылды жыл басынан солтүстік қазақстандық полицейлер 7900 литр контрафактілік алкоголь тәркіледі